دنیا را جفا کردی که با خدا شنا کردی با یادت مبتلا کردی تو هم یاد بکن از من تو هم یاده بکن از من دلم خوش شد تنهایی شب و روزم بره پایی که شاید یک دمه یایی جفا کردی که با خدا شنا کردی با یادت مبتلا کردی تو هم یاده بکن از من تو هم یاده بکن از من हमारी याद में